Ah! Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan menu comeback. Comeback lah, bukan terbaru sebab tahun lepas pun dah ada lepas keluar teriyaki. Dia akan keluarkan shogun burger yang tak mana ditambah telur mata saja. <laughs> Tapi aku tak ambil lah semua burger yang double tu. So, sebab ni pun boleh tetap habis kan. Ni pun mesti akan mengenyangkan aku. Tapi aku ambil satu je lah, beef. Toilet yang agak banyak takkan dapat habis pun okey. Mak tanpa buang masa mari dah tengok aku makan. Eh eh kejap kejap. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Nampak ni. Dari luaran pun kita dah nampak. Kita apa sememehnya burger ini. Aku ambil. Oh nampak nampak. Ush. Dia punya. Hai. Dia punya meriah banjir. Sepah ni kalau makan ni. Dan ambil tisu ni aduh penat lah Gila ni Nampak ni Oh my god Look at Look at this guys Nampak tak nampak tak Okay Seperti aku cakap tadi Oh macam biasa Alamak <laughs> hmm. hmm. Ni telur dia Ni patty dia Beef patty Sel uh, Lettuce satu sos teriyaki Bumbu oh, bersepah Dengan may mayonis uh, Telurnya indah kabar dari rupa Nampak ni uh. Bismillahirrahmanirrahim Minum dulu Makan fries sikit besar nampak dia. Burger. Kau harus angkat pinggan kot. Bismillahirrahmanirrahim. First bite untuk korang. Sedap tak? Bismillah. kurang kick lah Okay, makan. Besar. Sekejap Layan lah makan dia sebab tak pedas <laughs> Layan lah Nice lah rasa tu okey lah Ada telur pula kan Cuma tu lah bersepah sikit sí, bueno, aku dah habis makan dah overall okey rasa dia memang okey boleh lah tahan tak ada wow sangat tak adalah tak sedap biasa biasa saja okey aku nak makan aku nak buat ala-ala milk shaker gunakan ni tiba tapi tak adalah shaker-shaker ni haha hari tu aku dah buka tau tapi aku tak jumpa yang mana aku dah buka tu jadi tak adalah aku nak makan semua ni uh, aku dah kenyang dan juga panas Okay, buang buang tuang sikit okey kita makan sikit je lah lagi sebelum kita tamatkan video ini mari kita rasa Ah! nak shoot pun tak tenang. Dah lah cut. Okay this is nama dia Manis. Normal Manis. Kenapa Mai? Sebab dia Mai sendiri dekat rumah ni. Hmm. Bagi manja tinggal ni. Okay. Sekian saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay. Manis cakap bye. Bye. Manis kata bye bye. Bye bye. Jangan lupa Manis kata. Hmm. Bye.